कभी आप किसी मोमेंट से गुजरे हो और आपको स्ट्रांगली फील हुआ है कि ये मोमेंट पहले भी हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ होने से आप कंफ्यूज हो गए हो और खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ आपके साथ चिंता मत कीजिए इट्स जस्ट डेजा वो हाँ जी कुछ सेकंड्स के लिए ये आपकी रियलिटी पर क्वेश्चन उठा देगा और बहुत वियर्ड ख्याल आएंगे बट ये बहुत कॉमन फिनमिना है ये दुनिया के नाइन्टी लोग फील करते हैं सो रिलैक्स आप अकेले नहीं है वो का ट्रांसलेशन फ्रेंच से हुआ है विच मीन्स ऑलरेडी सीन जो आपने पहले देखा है ये फीलिंग दो चीजों की कॉम्बिनेशन से बनती है number one a sense of having already seen something and number two knowing you haven't actually seen it ये कारण है बहुत लोग शॉक हो जाते हैं वो को एक छोटा सा ब्रेन ग्लिच भी माना जाता है it's like two different streams of thoughts colliding ये माना जाता है कि डेजावू शायद दो डिफरेंट अवेयरनेस का कलिशन है इसका रिजल्ट एक करंट सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करने का एक्सपीरियंस प्लस एक फीलिंग कि ये एक इनएक्यूरेट रिकलेक्शन है एक की फीचर ऑफ दिस कि दैट पर्सन को ये रियलाइजेशन होता है कि वो एक्चुअली ये देखा ही नहीं है confused हो गए let simplify that what really happens is a matter of split perception and एक पर्सन एक साइट को दो बार प्रोसेस कर रहा है क्योंकि वो शायद डिस्ट्रैक्टेड था या फिर उसका साइट ऑफ विजन ऑब्स्ट्रक्टेड था इन वेरी सिंपल टर्म्स ये बेसिकली आप है जो सेम मोमेंट से दो बार गुजर रहे हैं क्योंकि शायद आपकी अटेंशन कहीं और थी दो डिजावो की फीलिंग सेम होती है among people with healthy brains और जिनके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है बट इन दोनों कैटेगरी के लोगों के ब्रेन्स में डिफरेंट थिंग्स होती रहती है आपको याद होगा कि जब आपके स्कूल में कम मार्क्स आते थे तो आपके टीचर कहते थे कि आपके ब्रेन्स में कम ग्रे मैटर है जी हाँ वही सेम ग्रे मैटर यहाँ पर भी काम करता है जो लोग डिजा ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं उन लोगों की तुलना में कम ग्रे मैटर दिखाता है कम्पेयर टू जो ऐसा नहीं करते हैं टिपिकली ब्रेन में जितना ज्यादा ग्रे मैटर उतना effective the brain is well this is where your teacher got the joke from anyways on a serious note जिनके न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है डेजावो होने से उनके ब्रेन के तीन पार्ट्स पे इफेक्ट होता है the hippocampus gyrus and temporal neocortex ये वो एरियाज है जो मेमोरीज फॉर्म और रिटेन करने में एसोसिएट होते हैं schizophrenia epilepsy anxiety vascular dementia ये कंडीशंस से सफर करने वाले लोगों को डेजावू ज्यादा एक्सपीरियंस होगा compare to those with healthy brain as with all weird things deja vu से बहुत मिथ्स भी जुड़ी हुई है सम से कि अगर आपको डेजावू हो रहा है मतलब आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि आप सही समय पे सही जगह पे हैं कुछ और मिथ ये भी बताती है कि डेजावू तब होता है कि जब एक स्पिरिचुअल डोर खुलता है जिससे आप हमारे रेलम से डिवाइन रेलम में जा सकते हैं एक डार्कर और एक्साइटिंग मिथ ये है कि अगर आपको डेजावू किसी से बात करते वक्त होता है तो लाइकली है कि that person is about to fall severely sick और इवन डाई तो अगली बार जब आपको ये out of the world experience हो तो या तो आप साइंटिफिक थ्योरीज मान सकते हैं या फिर मिथ्स ये हम आप पे छोड़ते हैं पर जैसा कि हमने वीडियो में बताया डेजा वो बहुत कॉमन है 97% परसेंट लोग इससे एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस करते हैं और टू थर्ड से ज्यादा लोग इसे डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं the only solution to us is अपने सर्कमस्टांसेस पे ध्यान दें तो ये था हमारा वीडियो आज के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में